السلام عليكم شباب شكرا اخباركم طبعا كم كلش حلو هكا ومرتبة اللي يريده يراسلني على تليجرام او انستغرام الرابط بالبايو اللي يريده بس قلت لكم عفوا جدكم شباب طبعا المود خرافي والهكر ببجي موبايل مهكرة تقولون شلون تفعيلات موجودة ادفع له وطب اما انت تطب على ببجي مو هو طبعا انا بس طبعا منظر الايباد وهيران شوفوا راح اضرب وارجع لكم تشوفون هاك شباب هاك شغال بس سووا تغيرون مكان كرسي وقاعد أو مقعد شوف لعبة Let's go motor untuk anak عفوا شباب شوية أسرعكم هيك بالبداية بس ما حتموتون اكو برنامج هم يموت صراحة تقدرون هاي شباب لازم بس هتعلق عليكم بجوز سموت عفوا SKS ابد ما ارغب لها وما احبها فاخذ هذا طبعا شباب هذا لاعب واحد منهم انا ما اعرف شباب عفوا يا شباب